Ba, bueno, guztiak eta kitzuenez, e, eh, Audientzia Nazionalak agindu zuen e, gure uegunea iztea. Momentuz, momentuz, e, bueno, alegitea aurkeztu genuen eta momentuz uegunea orain dikaren zutik dagoela, gainera azken egunetan ikusi duguna izan da, e, lehenengo momentuan e, telefoniako konpainiek e, moztu baldin bat zuten e, uegunean sartzeko aukera, ba, orain ikusten dugu ba, telefonia konpaini horiek berriz ari direla uzten gure webgunean e, zera, sartzen. Orduan, ba, bueno, momentuz, e, mantenduko dugu pizka gure aktibitatea, baina esan beharra dago, ba, dirazpen askatasunaren kontrako beste eraso eh, berri, beste eraso batera batean e, garela, ez? Euskal Herrian, ba, nahikoa da, hiru horriko auto batekin, e, zera, komunikabide bat e, izteko, e, horrekin nahikoa daukate, guan ez ibilak egin zuen eh, auto, bueno, edo, eh, zera bat, informe bat, eta txosten horren arabera, ba, herriaren parte ginen, eta Audientzia Nazionalak hori baliatu du, ba, nolabait, herri mugimenduari hau ematen zion e, komunikabide bat, izteko, ez? Eta hori, ba, gertatzea hogei garren baten mendean, ba, gurentzat e, le, guztiz e, dago, ez? Inkizizio gai, garaietara berriz e, <laughs> itzultzen ari garela, lehen erretzen ziren liburuak orain e, eh, ueguneak izten dira, eta hori ezin da onartu, ez? Eta horrezagatik, ba, bueno, martzan jarri dugu e, atxikimendu kanpaina bat, e, horrezagatik egin dugu e, bai zarean eta bai kalean, ba, nola eraso berri salatzeko hainbat eh, ekimen, eta esaten genuena guk eh, aurrera jarraituko dugu aldugun e, eh, neurrian, gure arma bakarrarekin gaur egun dela adierazpen askatasuna eta hori erabiliz ba, jarraituko dugula informatzen eta jarraituko dugula herri, herri mugimenduari hautsa ematen zarean.